why not? Where your money at? علي مشي كيفاش لقى تحشي انا الملك بسيكوبات قاعد ندوي بالعشي انا تفني هكا كما ما نعرفوا رقم واحد فيهم زاد 26 26 اوي بالسياسه خرطوم مسكين الطفل فيك فيه حابو من بيته شبل شعشير وقت يوريك القراب وتحانة القعدات بلاستيك وانت نقلب لا بوليس خلت علينا الانفتاح كل سرابتي نحبو السارة شامل بالاقدامية كلها ترتاح نوسعش وما نخدمش بالتمديح ساوث سايد زون ومن وجهي نظهر قبيح معاشر من الوح ومكابر في اللطم اللي تبعوني ثنيتي تعلم الدار يحل بعد نوسع في النشاط يا حبني قال انا راني نطير طلع من تلي وكان يطير بالمكسيكان مكسيكان كلمة كيرية يخرج كامل حاجة سم مش مشكلتي جيت حليت اللعب مقلع نحكي مع الشعب ثنيتي خايبة ما الصعب بوند حزي من الراعد رونديفو خليهم بعد تعرف زبي برا تقاعد اوكي صحابي دراكي فيش فيش ما نعرفش علاش يراونا دراكي بيج براريو شيلك من وراك صحيح ايه تايمينج اي واتش واتش واتش راقبه تعلمي عن الرقم آه كلتش إيه، كلتش برعايه رقبه آه، تعال هذيك اول هاكر اللي في بالي هذيك اللي عملها هذيك بتاع النايد هذيك هذيك اللي مقابلة اه ظل يمين خرجت آه، خرجت علي آه، آه، صار ماكش عارف شوكولات مريض ما هي شوكولاتش ما هي شوكولاتش يا اخي ما هي شوكولاتش علاش تعيطوا علاش علاش علاش ما فما شي بلاش لازم برشا نتاج هذاك علاش انا حناش وانا ما نجمش نقدر حاجه ما نكشفها انت اللي تحب تحكي يا تعرف يا تتباه افكاري ما تنجحش وما تنجمش تفيدني به مود فوق تفكيرك تلح على ليش زايد وانا نعرف يخليك كان تحفي حومه كلمني تنجي نعديك ويا الكتيبه والزوات انت تفليك ما تشد عليا شيك انت تصويره مع الكليك ورديت مع الكتيبه من جو تو يا حلاو سايب علينا وكهو في لعبة مخي ولا يطمس في الضو وانتي تلمو واللي وليت لك في الزو ما تقدرش يزينك وانتي ساقطة وما تخليتش فرصة باش ناخولك لاقته تزبرت عليا قبل توا اسمك في صفقة اوه اوه اوه يا اخي انا جزء اوه ماي جاد دولار في واتس دولار ما شاء الله ما شاء الله يا تيم وربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على خويا ما شاء الله ما شاء الله What the fuck? Last uh, 1 HP. تف لو يموت. هاو. Oh. Suicide is so, so Dali la born.